thank you طالبه حشرات بقى البيت اللعين اللي انا فيه الله الرحمن الرحيم واحده واحده يا بيه واخدهم واحده واحده اللعب يا دي ام الصور احيي انا عملت سيف قدام العفريت ايه ده صحيح وهتفتح اللوحة ماشي بقى لازم اخش الاوضه يا لهوي اللوحه جوه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا خلصت قصه اول واحد ولقيت الزفت ده بيجري ورايا الكاسيت كاسيت اه الكاميرا ست سنين ايه رسام مشهور وابنه او رسامة الاسم مش واضح اتخطفوا او اختفوا This is not happening. This is insane. ممكن تخرس الرحمن الرحيم يا دي النيلة الكاس التاني artist and photographer and her son. The search continues. We are still waiting for an official statement from the police representative. In the meantime, we express our condolences to the husband of Mrs. مات بعدين بقى في الليلة السوداء اللي تطلع لي ايه ده؟ I have some connection problems here. Okay, let's look in the other rooms. The necklace should be in the bedroom. العفريت اللي طلع ده صورة جنبها صورة ست انا تمام انا تمام انا تمام الحمد لله من الأوضة هي الأوضة هو الباب هي الأوضة ايه وتروح الوليه بقى وقعدنا سودا وانا عايز اخد المجوهرات بقى في الليله الزرقاء اللي احنا فيها دي انت بتبصي على ايه خايف يا ابني انت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المصيبة هتحصل انا عارف صور كتير على الارض حلاوتها ام حسن حلاوتها ام حسن Have you noticed the number of pictures? Someone was clearly interested in photography. or he wanted to capture something specific. صورة معينة مش كل الصور بتتمسك صورة الأوضة اللي أنا فيها كان عاوز يصور حاجة معينة عد الصور قد إيه انا خايف المس حاجه تطلع لي مش تطلع من الاوضه الساعه 10 الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم انا خايف امسك حاجه والله لا ده كتير قوي مش هينفع ده ابنها ده ولا ايه روف في سلم للروف بره الصور دي فيها حاجة غريبة في سلم خدها طب خد الصورة الصور دي فيها حاجة بس النور نور صح؟ ما كانش فيه نور النور نور بره بص خد صور في الاماكن دي خمرة مع كومودينو آه دي الولية خمرة مع كومودينو ايه ده صورها عشان تعرف بسم الله الرحمن الرحيم أنا سامع صوت بيقرب أنا إيه ده؟ إيه ده؟ أنا بقيت في أوضة تانية تعاقب هو مين اللي تعاقب دخلت في اوضه تانية بسم الله الرحمن الرحيم ملهاش باب ملهاش باب مين اللي تعاقب بقى في الليله الزرقاء دي الواحد مش قادر على بعضه في صوره حد بيعيط دم وتصوره للواد في حاجة هنا المفروض أصورها جوزها هي قتلت جوزها ولا هو قتلها حلاوتها لا لا لا لا في الليلة الزرقاء دي بسم الله الرحمن الرحيم يا عم لا يطلع في واحد متقطع جوه انت عبيط ولا ايه كون مقطع الراجل ورمياه جوه يطلع فيه مصيبه جوه بعدين بقى اعدي من على حاجه تنط اقع فيه ما الرحمن الرحيم طب بتتهز ليه طب طب بالراحه والله العظيم خايف انا واقف فين احيه يا عم احيه بيبص لي افتح ما بيفتحش وبعدين بقى ما بينطش ما بيفتحش يا باشا بسم الله اه انا خايف شكلي هموت في صورة ولا حاجة اوكي انا والصندوق عفريت هيطلع في وشك في عفريت هيطلع في وشك في عفريت هيطلع في وشك اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه انا خايف اقرب اموت أعمل, اعمل ايه في دم تحت السرير في حاجة صورة للكومودينو وبعدين في اللي الزرقاء دي ايه ده اعمل فيه ايه ده ما انا لو صورت المرايه هرجع اكيد انا جاي هنا لسبب طيب الصندوق ده بيتهز اسود ونيل خبر اسود ايه ده انت بتصور الاوضه بيحصل فيها حاجات اه الأوضة بتتبهدل كل مرة أنت ما بترجعش اللوحة دي بتظهر بتعيط ولا بت... اصور هنا هيظهر مفتاح يا رب في بتضحكي ليه ده جوزك اكيد ايه اتس تو ليت وات ديد شي دو تو هيم عملت له ايه في الراجل ده هتعمل فيها ايه اقول لك القصه الثانيه الله يخرب بيت القصه اوبا في ايه بقى في ايه مش بس انسه اخلع ولا يا دوميا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم والله لازم خايف ابص ورايا انا خايف ابص بسم الله الرحمن الرحيم انا رجعت الاوضه دي تاني الصندوق بطل يلعب ايه ايه ده في حد جوه فين الدولاب ايه فين استفدت ايه بقى انا خايف انا خايف الدميه صغيره ما تعملش حاجه اسكت خالص حلاوه البتاع مكانها اتغير اديها اللعبه اديها اللعبه انا هديك ابنك بس ما تعمليش حاجه اوكي ما تعمليش حاجه انا هديك ابنك انا راجل طيب ايه ده للزرقة اللي انا فيها نيلة علينا وعلى اللي خلفونا انا مش كنت اديك ابني كنت ايه الحركات الوسخة دي يا عم طلعت معرفش منين ايديا تمام تمام حطه في الارض اهو اهو والله اديتها لها والله العظيم اديتها لها ايه ده ايه ده والله اديتها لها اهو يا لهوي ايه ده انا على السقف يا واقع من ايه ده ايه ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايه ايه اللي حصل موتت ابنها ولا ايه دي النيلة في ايه؟ مراك كسر رجعت إيه تاني باب بسم الله الرحمن الرحيم اوعى تخش من الباب ده ايه اوعى تخش من الباب ده استغفر الله العظيم ايه قصه الولايه الزفت دي هتروح المرايه ما انا دخلت جوه المرايه واديتها ابنها وشقلبتني لا لا تطلع لك تاني هتطلع تاني من الدولاب علامة والنبي بلاش حركات والنبي بلاش حركات بلاش خوف بلاش خوف بلاش خوف جنب امك خافش ما تخافش ايه عنف للولية بسم الرحمن الرحيم اللي ورا المراية دي بعدين في الليل الزرقاء في حد في الحمام ولا ايه خد صورة لحد في البانيو We knew that a child used to live here. But Hmm. why is this the only thing that was left of him? Where is his bedroom or toys? There must be at least something. اهو اهو حاجته اهي حلاوة ما البستول لا لا لا لا لا لا لا والنبي والنبي والنبي والنبي انا اسف انا اسف strange going on here. Forget it. Forget the necklace. Just look for a way out. انا بحاول Can't stay here anymore. Jump over the balcony and get out of here. نط من البلكونه نط من البلكونه Jump? What are you waiting for? Jump! نط نط يا متخلف Can't, can't you? Okay. Let's move on. ايه ده صورة تاني هي ايه هي يا عم نط من البلكونه نط من البلكونه بيقول لك في الليلة الزرقاء شكل امها عامل ازاي ده هتموتني في اللوح دي ده لغز ده ولا ايه ده في صور ولوح انا ايه ده انا خايف اعمل الصوره الغلط تطلع عفريت انت هيتحرك بقول لك ايه انا مش جتتي مش خالصه جتتي مش خالصه انا هوقف يا عم في لوح وليله فاكس انا هوقف انا مش قادر انا مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر فاكس ملعب بكره ولا حاجه الجو برد الجو برد الجو برد اتفاجئ اقفل بقى الشرف اقفل نشوف لو عندنا نعمل له هوست لا لا لا عفريت و save يعني يبقى في عفريت مصدقت عمل save الجو برد الجو برد الجو برد الجو برد لحد فين فين host فين يعني وانا واحد بي stream League طب الف شكر يا جدعان الناس بتتفرج الناس عملت follow الناس عملت share والناس اللي دعمت مش طالبه معايا مش طالبه معايا مش طالبه معايا اشوفكم بكره ان شاء الله السلام عليكم